روز 25 خرداد من حدود مثلا ظهر بود پیش دوستان بودیم ما و توی تهران بودیم داشتیم هم توی دقیقا هم صحبت میکنیم که ببینیم چی کار باید بکنیم الان دقیقا توی این موقعیت با اینکه مثلا ساعت شروع تجمع گذشته بود اما خب فکر میکنم خب میریم انقلاب ببینیم چه خبره در واقع بعد ما اومدیم از سمت میدون آزادی موتور گرفتیم که بریم سمت انقلاب که انقدر جمعیت اومد که ما موتور نتونست یعنی موتور که یه چیزیه که از لای همه چی میتونه رد شه موتور نتونست جلوتر از خیابون کارون بود یا جمهوری یکی از این جمعیت اینطوری روبروی من داره میاد و مثلا من موبایل هستم بود فیلم میگرفتم و اینا و هم به سمت انقلاب داشتیم میرفتیم روی نمیدونم درخت آدم بود روی اسکا اتوبوس آدم بود از پنجره خونه ها آدما بودن که هم مثلا سرشون آورده بودن بیرون رو پلای هوایی پر آدم بود رو پشت بود های خیلی متفاوت با سنای متفاوت مثلا آدمایی بودن که مثلا خانم من دیدم همون وقتی از آزادی میخواستیم بریم تازه سمت انقلابی خانم خیلی پیری بود مثلا هفتاد سالش به بالا بود بعد خیلی مثلا اصا داشت و مریض بود و اینا بعد اومد مثلا ما بغل کرد و گفتش که من نمیتونم بیام اما واقعا دلم با شماست و اینا و میام آدم اینطوری خیلی میدیدیم از همه سنا من یادم زیرگذر آزادی رو که رسیدیم که در واقع میرفت به سمت میدون آزادی جمعیت انقدر زیاد بود که من یه لحظه خودم وایستادم گفتم که دیگه ممکن تو عمرم هیچ وقت همچین جمعیتی نبینم انقدر آدمی که مثلا اومدن که مثلا به خاطر اون آزادی که حقشون مبارزه کنم من قشنگ مثلا یه دقیقه بالای زیرگذر وایستادم و دو طرف رو نگاه میکردم و یعنی فقط آدما رو میدیدم بعد خیلی اون لحظه برای من لحظه خاصی بود چون میم یعنی تجربه بود که ما این همه سال مبارزه کرده بودیم فعالیت کرده بودیم و میم حتی دستگیر شده بودیم زندان رفته بودیم و اینا بعد یه لحظه مثلا اسم کردم که من توی اون مدت آدم خیلی وقتا ناامید میشد یا فکر میکرد خب حالا دیگه چی میخواد بشه هیچکی که اهمیت نمیده هیچکی نمیخواد چیزی عوض بشه اما توی اون لحظه خیلی خوب بود من حس میکردم که مثلا واقعا آدم برشون مهمه که چجوری زندگی کنه